All right ladies and gentleman तो कैसे हैं आप लोग बहुत दिन बाद हो गए मतलब वीडियो ऐसे ऐसे लोग बोल रहे हैं और है भी सच यार बहुत दिन हो गए वीडियो नहीं बनाई तो हमने अपना बहुत बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के वीडियो बनाई है मतलब बना रहे हैं तो क्या है भैया पहले आप ये सुन लो यार जो ये वीडियो है ना ये लड़कों के लिए है ठीक है अगर कोई लड़की देख रही हो तो भी नॉलेज के लिए देखे ठीक है अदरवाइज वैसे जो एडवाइस है जो इस वीडियो में वो लड़कों के लिए है तो सबसे पहला डाउट क्या है डाउट ये है कि यार लोग डरे जा रहे हैं अडल्ट्री हम्म, के नाम पे भाई ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है तो यार देखो मैं आपको ना पहले कुछ कंसेप्ट समझा दूँ लीगल ठीक है ताकि आपको डाउट क्लियर हो जाए क्योंकि भाई जब कहते हैं ना भाई जब नॉलेज होती है तो कॉन्फिडेंस आ जाता है हम्म, आपने देखा होगा जब हम क्लास में होते हैं कि भाई अगर हमें कोई क्वेश्चन आता है तो हम कैसे उठ उठ के जवाब देते हैं और जब हमें नहीं पता होता तो हम कैसे इधर उधर है ना तो हम तो क्या हुआ तो कहानी ऐसी है अट्ठाईस सितंबर सत्ताईस अट्ठाईस इतनी तारीख होगी 2018 को क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पास करी ठीक है एक लैंडमार्क जजमेंट आया Joseph Shine versus Union of India उसमें ये कहा कि भी जो वाइफ है ना पहले पहले क्या होता था चलो आप ये सुनो पहले पहले क्या होता था 497 एक क्राइम होता था यानी कि अगर किसी की वाइफ का अफेयर है तो अगर हस्बैंड ने कंप्लेन कर दी ठीक है कंप्लेन किसके खिलाफ उस लड़के के खिलाफ के खिलाफ तो उस लड़के को पनिशमेंट होती थी वाइफ को नहीं होती थी कुछ लोग अलग ही नशे में जीने की वाइफ को होती थी भैया वाइफ को नहीं होती थी उसको होती थी किसको लड़की के बॉयफ्रेंड को सरल शब्दों में कहें तो हम्म, उसके आशिक को उसको होती थी फिर क्या हुआ पेटिशन गई हम्म, तो Joseph Shine versus Union of India उसमें बोल दिया कि भैया ऐसा है उसमें क्या क्या बोले पहले मैं आपको उस वर्ड समझा देता हूँ ताकि आपको अब जजमेंट पढ़ने लग जाओगे तो चार पाँच साल निकल जाएंगे आपके तो की वर्ड समझ लो ठीक है और उतना ही काम का है आपके तो उसमें ये बोला कि जो वाइफ है ना वो हस्बैंड की प्रॉपर्टी नहीं है ठीक है पहली बात प्रॉपर्टी नहीं है तो मतलब प्रॉपर्टी नहीं है ठीक है हस्बैंड उस पर ऐतराज़ नहीं जता सकता कि भाई तू यहाँ तू ये कर वो कर तेरी है ऐसी की तैसी ये वो फलाना ढिकाना ठीक है दूसरा क्या है भाई ये बोल दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि सेक्स ऑटोनॉमी वाइफ की सेक्स ऑटोनॉमी है अब इस बात से आप अंदाज लगा लो ये बात ये बात बोली और वहीं अडल्ट्री सेवन ख़त्म हो गया स्ट्रक हम्म, डाउन कर दिया उसको क्यों क्योंकि जो आर्टिकल 21 है ना वो वॉयलेट हो रहा था और आपको पता है अगर किसी का फंडामेंटल राइट वॉलेट होता है ना वॉलेट होता है तो जो सेक्शन है कोई भी है उसको ही स्ट्रक डाउन कर देते हैं हुँ? हम्म, तो हो गया तो क्या कहा कि भाई वाइफ की सेक्स ऑटोनॉमी है वो किसी के साथ भी करे किसी के साथ भी जाए कुछ भी करे ठीक है वो गाना नहीं सुना सात दिन ना ना हो बेबी मेरी मर्जी मैं गाऊँ या ना गाऊँ मेरी मर्जी तो ठीक है तो दोनों के लिए ये कोई ये सोचे भी वाइफ हालांकि जजमेंट तो वाइफ के उसमें थी फेवर में तो ये दोनों के लिए है ठीक है तो क्या हुआ हम्म, तो वो हटा दिया तो ए, सुप्रीम कोर्ट ने फिर ये बोला कि जो वाइफ के पास रेमेडी है ना वो बस एक है डाइवोर्स यानी डाइवोर्स डाइवोर्स ले लो ठीक है ओनली रेमेडी है जो वो वो डाइवोर्स है और कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भाई अगर मान लो ऐसा होता है तो मेंटेनेंस पे करना पड़ेगा एज जो करना पड़ता है तो देखो नहीं करना पड़ेगा हम्म, क्यों अडल्ट्री प्रूव कर दी ना अगर आप प्रूव कर देते हो तो फिर कोई मेंटेनेंस नहीं देना पड़ता ठीक है ये मेंटेनेंस का एक सेक्शन है वो पढ़ लेना वो कहता है हम्म? और अब हम्म, अब प्रैक्टिकल की बात करते हैं अब क्या रहा है हो, हो क्या रहा है हमारे इंडिया में कुछ भाई जैसे किसी का अफेयर पकड़ा गया ठीक है अब होते हैं कोई बच्चे लड़के जो भी है भाई इनकी बचपन की गलतियाँ कर देते हैं ये तो क्या होता है उसके हस्बैंड को पता चल जाता है फिर इनको लीगल नोटिस भेज रहे हैं वो तो यार देखो ऐसा है पहली बात तो लीगल नोटिसों से डरने की ज़रूरत नहीं है ठीक है एक बात तो जो चीज़ क्राइम नहीं है जो चीज़ क्राइम नहीं है ठीक है वो उसमें फिर तुम्हें पार्टी क्यों मना रहे हैं ठीक है कुछ लोगों को ऐसे डरा देते हैं जो मतलब नोटिस भेज के देखो पहली बात तो फेक है वो ठीक है फेक मतलब उसका कोई रिलीवेंस नहीं है फेक है वो ठीक है मान लो किसी की वाइफ का फेयर है उसको नोटिस भेज रहा है अरे भाई उसको नोटिस क्यों भेज रहा है अपनी वाइफ को प्रोसीजर स्टार्ट करना डाइवोर्स का उसको क्यों भेज रहा है उसको थोड़ी तू पनिश करवा देगा तो यार ये उनके लिए भैया जो डर रहे हैं ना उनको कोई पनिशमेंट नहीं होगी क्यों डर रहे हो तुम अगर नोटिस आ भी जाता है तो उसका रिप्लाई बनवा दो कि भाई इस केस में अडल्ट्री हटाई दिया है फिर किस बात का ये भेज रहे हो बल्कि उल्टा उसको बोलो कि भाई ऐसे क्यों कर रहा है भाई हमारी बदनामी कर रहा है उसको ही फंसा दो साले को ठीक है तो ये बात है हम्म, अब अब क्या है अब कुछ लोग अलग ही ज्ञान झाड़ेंगे कि भाई ऐसा कैसा है ये है बला बला बला तो भैया देखो सुप्रीम कोर्ट ठीक है हाईएस्ट जुडिशरी ऑफ इंडिया अब कुछ लोग इसमें भी डाइट डाउट रहता है कि भाई हाईएस्ट सुप्रीम कोर्ट है देखो भैया वो जुडिशरी में हाईएस्ट है ठीक है पता नहीं कौन सा नशा कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को पता नहीं क्या समझ रहे हाईएस्ट है जुडिशरी में ठीक है वैसे नहीं है वैसे अभी है हमारे पास पार्लियामेंट ठीक है तो अब कुछ लोग कहते हैं यार इसका ऑप्शन है कुछ मतलब फ्यूचर में तो यार देखो ऐसा है जब जब हमारे आर्टिकल मतलब फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं ना तो उसके लिए क्या है उसको सुप्रीम कोर्ट वो कर देता है अब जैसे 497 वाले को कर दिया ठीक है या तो पार्लियामेंट लॉ बनाए कोई पर्टिकुलर हस्बैंड वाइफ का तब कुछ हो सकता है तो अगर कोई सुप्रीम कोर्ट में पटिशन डाले तो वो तो रिजेक्ट ही हो जाएगी इस रिगार्डिंग क्यों आर्टिकल इक्कीस वायलेट हो रहा है ना ठीक है आपको पता होगा आर्टिकल इक्कीस right to life with personal dignity तो सारी वाइफों को दे दिया पर्सनल डिग्निटी भैया जिसको जिसकी मर्जी है भी उसके साथ रहे इन्जॉय करे हम्म। तो अब कुछ लोग कहेंगे यार आर्टिकल इक्कीस हाँ तो भैया देखो आर्टिकल इक्कीस बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत पावरफुल है हम्म। सरल शब्दों में कहूँ तो मतलब इसको ऐसे कंपेरिजन करो कि ऊपर भगवान मतलब भगवान से बड़ा कोई नहीं है और नीचे आर्टिकल इक्कीस मतलब बराबर है ठीक है समझ गए तो आर्टिकल इक्कीस तो बहुत कर्री चीज़ है हम्म। तो अब जिनका जो भैया डरे जा रहे हैं जो फूके जा रहे हैं तो वो थोड़ा रिलैक्स करो ठीक है तो कोई क्राइम नहीं है यार चिल करो और देखो यार वो तो डराएंगे आपको नोटिस भेज के ये करके वो करके फलाना दिखाना उनका काम है ठीक है उनका काम है यही जो फंस जाता है उसको ले लेते हैं हम्म। और और एक एडवाइस और हाँ तो यार कुछ लोग कहते हैं भैया अफेयर तो है लेकिन प्रूफ नहीं हो रहा ये है कोई प्रूफ नहीं है तो यार देखो जब तुम्हारे पास प्रूफ हो ना तभी डाइवोर्स डालो अदरवाइज़ तुम्हें टाइम वेस्ट करना है तो जाओ अगर नहीं करना तो जब आपके पास प्रूफ हो तभी डालो अदरवाइज़ आपका टाइम वेस्ट होगा कोरोना मतलब केस है यार ये कोर्ट है ये ऐसे नहीं कोई ये कोई मूवीज़ नहीं है ये मूवीज़ नहीं है कि भाई डाल दिया और हो जाएगा अगली तारीख है ये भैया आप यार आंकड़े देखो ना हम्म। देखो यार बी प्रैक्टिकल ठीक है प्रैक्टिकल रहो एक्चुअली क्या है अब अपना जज और केसेस का ना रेशो देखो कभी रेसेस रेशो सॉरी रेशो मतलब इतने करोड़ केस हैं करोड़ है लाख है जो भी है मतलब अब लगा लो और जजों का रेशो देखो बहुत कम है सुप्रीम कोर्ट में ना चौंतीस जज हैं इंक्लूडिंग सी अब केसेस बहुत हैं अब मैं नंबर नहीं बोलूँगा मेरे को एग्जैक्ट याद भी नहीं है बोलूँगा फिर नीचे कोई नोटिस कर लेगा फिर बोलेगा भाई इतने नहीं इतने हैं मतलब वो अलग ही नशे में है समझ रहे क्रिटिसाइज वाली नशे में भाई बातों को समझ तो रहे नहीं है क्या है क्या नहीं है अलग ही नशे में है हम्म, तो ये बात है तो यार देखो कोर्ट तब जाओ जब तुम्हारे पक्का काम हो जब आपके पास प्रूफ है सब कुछ है एवरीथिंग मतलब आपने पूरा होमवर्क किया हुआ है तब जाओ अदरवाइज़ आप टाइम वेस्ट करोगे एज वेल एज़ मनी ठीक है तो मनी तो फिर भी आ जाएगा लेकिन टाइम वापस नहीं आएगा so don't waste your money I mean time तो ये बात है ठीक है तो जिनका अफेयर है भैया मत डरो और मतलब ठीक है और रही बात अब क्या है कुछ लोग जैसे उसको बदनाम करते हैं भाई जैसे मान लो किसी का अफेयर है तो उसको डराएंगे कि भी तेरे पिक्स ऐसे कर देंगे ये कर देंगे तो भैया देखो अगर ऐसा कोई करता है ना तो यार सोशल मीडिया के थ्रू अगर कोई करता है आपको कोई फ़ोन पे या इंस्टा पे या मैसेज पे व्हाट्सएप पे जो भी है तो यार उसको बोल दो कि भैया साइबर सेल है साइबर सेल उसकी कंप्लेन डाल दो ठीक है उसकी कंप्लेन डाल दो और अब आप कहोगे भी भी ऐसे कैसे डाल दे देखो यार आप डाल सकते हो क्योंकि ना देखो अगर कोई क्राइम नहीं है ना तो मान लो देखो आपने फिर किया कोई क्राइम नहीं है ठीक है अब वो आपको डरा रहे तो वो क्राइम हो गया ना तो उसके खिलाफ कंप्लेन हो जाएगी ठीक है समझ रहे हो so I hope it is clear chill man तो कुछ लोग वीडियो के बारे में पूछ रहे हैं कि यार कब आएंगी तो भैया अभी बहुत एक्सपेंसिव वे में वीडियो आएंगी एक्सपेंसिव मतलब समझ रहे हो अभी तैयारी चल रही है तो थोड़ा वेट करो बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक अभी हम बहुत बहुत बहुत ज़्यादा बिजी है बहुत ज़्यादा ओके okay?